strugach deszczu, w pełnym słońcu, z wiatrem i pod wiatr. Marzena Sądkowska. Mam nadzieję, że niezależnie od rodzaju aury, o której opowiadam, miło Państwo spędzacie ze mną czas. Nominacje do telekamer Teletygodnia są dla mnie prawdziwym zaszczytem.